Hallo und willkommen hier zu einer schnellen Runde in F1 2017 in Österreich auf dem Red Bull A1 Ring. Erstmal das DRS öffnen und hochschalten in den achten Gang, dann jetzt hier sehr sehr weit und sehr sehr viel von der Kurve nehmen, am besten alles ausnutzen, man kann sehr sehr leicht da ähm, eine Strafe kriegen. Ihr habt gesehen, ich habe leider ein bisschen Zeit verloren beim Exit, habe ein bisschen weniger Geschwindigkeit mit auf die Gerade mitnehmen können, verliere etwa eine halbe Zehntel im ersten Sektor, hier sehr, sehr eng anfahren und hier kann man schon sehr, sehr früh aufs Gas treten. Das ist unglaublich, wie schnell man hier aufs Gas treten kann und ja, das ist gar nicht mal so einfach da, das Gefühl zu finden. Hier beim 100-Meter-Schild etwa bremsen, hier kann man auch ein bisschen leicht über den Abweiser fahren und hier kann man sehr, sehr früh raus beschleunigen. Und hier in Sektor 2 diese schnellen Kurven hier, also der Kurs generell aus sehr, sehr vielen schnellen Kurven. Hier muss man einfach mit ein bisschen Gefühl fahren, sehr, sehr weit von außen anfahren. Ähm, ja, ich habe da keine so gute äh, Tipps für euch, weil ich da selber Probleme habe. Hier in den achten Gang hoch und dann hier in den sechsten runterschalten für die schnelle Kurve. Dann nochmal hier in den fünften runter und schön den Schaltel erwischen und raus beschleunigen. Auch hier statt hier gerade und das ist eine 15847 hier in Österreich. Und hier ist noch das Setup für euch, für die, die es interessiert. Und damit habe ich aktuell einen 383. Rangplatz in der Weltrangliste ja, und die ersten beiden, die sind dann natürlich gescheatet. Erst ab äh, Formula Dani sind die Zeiten auch total legit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr sagt bis dann und ciao.